президента, одне запитання. Будь ласка, скажіть, які в нас є реалістичні сценарії порятунку Маріуполя? Українська правда, будь ласка. Доброго дня. Маріуполь одна із найскладніших ситуацій. всі реальні сценарії. Я вам я вам не боюсь, що не маю права говорити. Займаємось підтримкою хлопців. Їм дуже складно. Знаходимось на зв'язку. Скажу чесно, знаходимось на зв'язку плавку, в принципі, щоденно. Про, про, Говоримо про е, посередництво саме в цій місії з Туреччини. Не просто там, думаю, що найближчі, найближчі дні, а може найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання, на яке ніяк ніхто не може знайти відповідь. А залежить все, ви знаєте на жаль, від Можливості деблокади поки що ну, немає, так? Це питання, я коли вам відповідав, це питання часткове і відповідь на це. What, what Дякую. Ukraine asked for